Pugem al tren. Santa Perpètua de Mogoda disposa d'un servei de transport ferroviari molt deficient en relació amb la seva població. I això, malgrat estar travessada per dues línies de ferrocarril, l'R3, que va de l'Hospitalet de Llobregat a Puigcerdà, amb una única via i que té parada al barri de la Florida, i l'R8, que va de Martorell a Granollers, però sense parada al municipi. I els dos problemes que tenim és que tant la R3 causa molts, molts, moltes barreres eh, d'impermeabilitat entre una banda i l'altra dels barris de la Llagosta i de Santa Perpètua. I la línia R8 el que ha fet és un tall territorial que hem, hagut, que hem pogut amortiguar perquè està en una zona de predomini d'espai públic. A part de les molèsties que causa a los vecinos, tanto a los que vivimos mm, alrededor de de ella como los que están un poco más separados, que en algunos casos están causando grietas y desperfectos que pueden ser peligrosos en el futuro. Hay vecinos que se le están abriendo las, las viviendas, hay eh, deslizamiento de tierra y este es todo lo que tenemos. El necessari desdoblament de l'R3 i l'aprofitament del pas de l'R8 han suscitat un dels projectes de l'agenda relacionat amb les reivindicacions veïnals i la campanya Mouta pel tren. Els mateixos veïns que des del primer moment van lluitar, primer per un problema directe personal d'ells, ells van aixecar diguéssim, el to de la seva reivindicació i van intentar entendre, eh, amb lògica molt interessant, el comportament de les línies de ferrocarril i van fer propostes que nosaltres vam recolzar, secundar, estudiar, dibuixar i, a més a més, ens les vam fer nostres tant a nivell tècnic com a nivell polític. El projecte consisteix a realitzar un bypass, una connexió de l'R3 a l'R8 i la construcció a l'espai de la granja Sol de Vila d'una estació intermodal R3-R8 que permeti disposar d'un servei de transport en ferrocarril com es mereix al municipi. La variante de la R3 supondría hacer una estación intermodal Quedaría mucho servicio. Hoy actualmente la, estación de La Florida queda a unos dos kilómetros del centro del pueblo y esta estación estaría a unos 800 metros y eh, a, la retonda de 800 metros tendría acceso el, 80% de la población. Mi hija estudió en la universidad, tenía que ir de mi casa a La Llagosta, de La Llagosta a Moncada, de Moncada a Sardañola y de Sardañola otro autobús a la Autónoma, una hora y media y por la tarde otra hora y media. Este tren tarda 3, 3 minuts i medio a la universitat. si para aquí. En el marc d'aquestes reivindicacions, el Ministeri de Foment ha anunciat aquest 2015 la redacció i licitació del projecte definitiu de la nova estació a l'R8 de Santa Perpètua, que, a més, pot esdevenir l'estació ferroviària dels municipis de la Riera de Caldes i obrir una nova etapa per a la mobilitat sostenible a l'àmbit territorial. Bueno, lo primero que esperamos es que cuando el, Fomento decida publicar el proyecto que tiene que tenga en cuenta nuestras reivindicaciones, este eh, o actualmente ese es nuestro objetivo. El operador que, haga este servicio será más rentable mantener una sola estación que dos estaciones, viendo que la, estación actual de la Florida pues, carece de muchos servicios, tan básicos como por ejemplo algunas las personas con movilidad reducida no pueden ir subir al tren ya que hay una escalera 15 o 20 peldaños que es imposible subirlo. Sacar la vía de la R3 de su actual itinerario pues, supondría pues, que las casas afectadas dejaran de serlo, los niños de los centros de colegio pues, no se verían afectados y supondría para mí ese el gran, el gran éxito.